चुनावी घमासान चुनावी हलचल चुनावी रणनीतियां और एक तरफ चुनावी दौड़ लेकिन उसके बीच में आया चुनावी खिलाफ नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूं आपके साथ वागिशा और आज हम आपको ले चलते हैं भोपाल संसदीय सीट में जहां एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ और एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भोपाल की कि कांग्रेस के से किसे चुना गया और बीजेपी की तरफ से संसदीय सीट और सांसद के लिए किसे चुना गया जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है मतलब दोनों पार्टियां में दोनों पूर्व मंत्री एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं देखिए दिग्विजय सिंह जी को आप जानते हैं उन्होंने भी कहा मैंने उन्हें ये निवेदन किया था कि आप इतने साल चलो मेरे ग्रुप में डाल मुख्यमंत्री और मेरे पास है कहिए कि मैं राहुलगढ़ से लड़ूंगा तो ये बात जस्टी नहीं है तो आप मैंने चॉइस दी कि आप भोपाल से लड़ लो इंदौर से लड़ लो जबलपुर से लड़ लो सामने से हाँ? तो, तो मैंने उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सोचता हूं मैं चुनाव लड़ता ही हूं पहले ये सब बातें करें तो तब उन्होंने मुझे कहा कि आप ही तय कर लो आप ही तय करो तो मैंने कहा ठीक है मैंने तय कर लिया रिकॉर्ड कर लेंगे ये तो ओपन बात है इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए मैंने कहा भोपाल से करो ठीक है मैं भोपाल से करूँ तो भोपाल से वेबसाइट सिलेक्शन कमेटी ने तय कर लिया तो आप लोगों को भी अच्छा उम्मीदवार मिला है मुझे पूरा विश्वास है सेरेमोनियल बैंड होता आप देखते हैं कहीं फॉर्मल फंक्शन में सेरेमोनियल बैंड भी होता है मैं बैंड में ज्यादा समय इसीलिए ले रहा हूँ यदि चला है आप किसी बैंड वाले से पूछे तेरा बाप क्या करता तो मेरा बाप भी मैं तो इसी जीवित रहना जब तक तो मेरा मजाक उड़ाया पर मेरा लक्ष्य हमें जीवित रखना है उस कला को और इस कला को जीवित रखने के लिए अगर हम ट्रेन कर सकते क्यों आज हमारा नहीं हो हमारे मध्य प्रदेश की शान क्यों ना हो सेरेमोनियल बैंड होता है देखते हैं फॉर्मल फंक्शन में सेरेमोनियल बैंड नहीं होता मैं बैंड में ज़्यादा समय इसीलिए ले रहा हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ा है ये तो एक ही बैंक है दूसरों का बैंक ही मैं बजाऊंगा ये बन गई खबर तो इस प्रकार हमारे जो आरक्षण है आरक्षण में मैंने कहा कि ये सब तरह तरह की बातें बनते थे पंद्रह साल कितने प्रदेशों कितने प्रदेशों में है सामाजिक न्याय की एक जो लोगों में भावना उत्पन्न हुई है ये मेरे 40 साल राजनीति में मुझे इंटरेस्ट है और तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है जहां कहेगा मैं सौ करोड़ रुपये लगा रहा हूं मैं हज़ार रोजगार और सबसे बड़ी चीज़ है कि मध्य प्रदेश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है हमारी लगभग 50 प्रतिशत अर्थव्यवस्था इज आउटसाइड और मार्केट जिससे आर्थिक गतिविधि बनती है जिसका अभी छोटे किराने की दुकान है उसका कोई फिगर्स जीडीपी में नहीं आता वो मार्केट इकोनॉमी में नहीं गिना जाता पर उससे जो आर्थिक गतिविधि बनती है इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे बड़ी चीज है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कैसे बनाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जब आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया जब मैंने कहा कि मैं बैंक की ट्रेनिंग करूंगा क्यों सातवीं पास आठवीं पास लोग मुझे तो जहां रोजगार का व्यवसाय का मौका मिल जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैं वो करूंगा मैंने कहा मैं किसी को कहूंगा वो आसान उसकी मैंने कहा मैं छिपा रोज आप देखते हैं सड़कों बैंड बाजा घूम रहा है शादी में होता है सेरेमोनियल बैंक सातवीं आठवीं क्लास पास सातवीं आठवीं क्लास पास होते हैं सबसे गरीब होते हैं आप देखते हैं और इनका कैपिटल कॉस्ट क्या है एक लाख रुपए डॉलर हो गई ड्रम हो गया ट्रम्पेट हो गया क्या कैपिटल कॉस्ट सबसे लो कैपिटल कॉस्ट में हम लाखों को इसमें दे सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश का ब्रांड हमारे मध्य प्रदेश की ये भी कला है ये भी कला है आप किसी ब्रांड वाले से पूछे मेरा बाप क्या करते हैं तो कहेगा मेरा बाप नहीं पड़ेगा मैं तो इसलिए जीवित रहना चाहता हूँ जब तक मेरा मजाक उड़ाया पर मेरा लक्ष्य हमें जीवित रखना है उस कला को और इस कला को जीवित रखने के लिए अगर हम ट्रेन कर सकते क्यों आज हमारा नहीं हमारे मध्य प्रदेश की शान क्यों ना हो सेरेमोनियल बैंड होता है देखते हैं फॉर्मल फंक्शन में सेरेमोनियल बैंड नहीं होता मैं बैंड में ज़्यादा समय इसीलिए ले रहा हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ा पर ये